ये जीनत है यहाँ एयरपोर्ट के पास इसको कोई गाड़ी वाला मार गया तो वहाँ पे एक डेंटिस्ट हैं डॉक्टर समृति शर्मा वो जानवरों से बहुत लगाव रखती हैं तो उन्होंने हमें कॉल किया हम इसको ले आए इसका रिब फ्रैक्चर था इसके पैर में चोट लगी हुई थी तो उस समय डॉक्टर साहब के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे यहाँ पे तो उनमें से एक ने पूछा कि सर हम इनकी मदद तो करते हैं पर इसका क्या फ़ायदा लोग तो बदलेंगे नहीं मैं कहा देखिए लोग बदले ना बदले हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है ना आप देखिए आज कोरोना फैल रखा है अस्पताल में फिर भी कितने डॉक्टर कितनी नर्सेस कितने कर्मचारी कितनी निष्ठा से काम कर रहे हैं वो तो ये नहीं सोच रहे कि लोगों से तो इतना नहीं हो रहा कि वो अपने घर बैठ जाएं तो हम ऐसे लोगों को क्यों बचाएं या सरहद पे इतने फौजी खड़े हैं हर मौसम में खड़े होते हैं वो तो ये नहीं सोचते ना कि नेता लोग देश को बेच बेच के खा रहे हैं ऐसे देश को क्या बचाना उन्हें तो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना ही है तो ठीक इसी तरह हम भी एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें जो अपनी मदद नहीं कर सकते तो उसको ये बात जमी उसने कहा सर ठीक है लेकिन केस के बाद केस आता है केस के बाद केस आता है आप निराश कैसे नहीं होते मैंने कहा ये पूरी तरह आपके हाथ में है ये अगर आपकी अपेक्षा ये है कि आप पूरी दुनिया को बदल देंगे ना तो तो निराश होने से आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ये पर हाँ आपकी अपेक्षा ये है कि मैं किसी एक की दुनिया बदल दूंगा तो आपके निराश होने का मतलब ही नहीं क्योंकि ये पूरी तरह आपके हाथ में है एक एक एक एक करके आप कितनों की मदद कर पाएंगे ये भी बात उसको जमी हंसा थोड़ा वो फिर उसने कहा कि सर अच्छा एक आखिरी सवाल कि जैसे जो इसको गाड़ी वाला मार गया रुका नहीं उसने देखा नहीं कि ये बची या नहीं बची ऐसे लोगों पे आपको गुस्सा नहीं चढ़ता तो मैंने कहा देखिए नहीं फ्रस्ट्रेट ज़रूर होता हूँ मैं पर गुस्सा नहीं चढ़ता गुस्सा तो तब चढ़ेगा कि जब हम में कोई कमी ना हो मेरे में आज इतनी कमियां हैं पहले इतनी कमियां थी हम अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधार सकते हैं पर जैसे मैं छोटा था तो मैं बचपन में चीटियों को मारता था मुझे बड़ी शर्म आती है आज भी ये बात सोचता हूँ तो पर बचपन में किसी ने टोका दो तीन बारी कि बेटा इन्हें दर्द होता है मत मारो तो धीरे धीरे बात मेरी दिमाग में बैठ गई 1997 तक मैं मीट खाता था मछली खाता था तो किसी ने मुझे कहा कि बेटा चिकन है मीट है मछली है ये पेड़ पे नहीं उगती इन्हें पाला जाता है टॉर्चर किया जाता है मारा जाता है खाने के लिए तो मेरी जहन में बात बैठ गई मैंने मीट खाना छोड़ दिया तो जिस तरह मैंने अपनी गलतियां सुधारी कौन अपनी गलती कब सुधारेगा हमें नहीं पता तो हमें अपना काम करना है हमें लोगों को इस बारे में बताना है किसके दिमाग का ताला कौन सी चाबी से कब खुल जाए हमें नहीं पता आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो आप समाज में जागरूकता बढ़ाएंगे so please like share subscribe and hit the bell icon